kepetek suku Gancang bisa melaku Petek kepetek suku Gancang bisa melaku Melaku puter kayun Upeng rikaya dicetol ula aja riko teman ngomong sender sender larang garai puang ya tinggal petek kepetek kesuku gancang bisa melaku petek kepetek kesuku gancang bisa melaku laku puter kayun ubengon tengah nawi nawi dikoyo kesandung pot petek-petek suku Gancang bisa melaku Petek-petek suku Gancang bisa melaku Melaku puter kayun Upengono alon-alon Niwiato dalan roto Keno selamat konco melaku nom jalan padang nyarene sing nemu alangan paran paran timbang bureng aluk ngomong terus terang nyakne awet podo ngomong setuluran Thank